Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan <clears throat> underscore 81 ah saya lagi ini bos lagi cari hiburan hilangin jenuh mancing dari tadi nggak dapet-dapet ada yang makan ada temennya tuh si mamang ya kebetulan hari ini banjir sih ini baru hujan semalam kalau hujan semalam lagi udah penuh ini jalan ini udah air semua penuh nah, itu udah mendung lagi uh nggak ada ikannya apa ya nggak ada yang makan sama sekali mang aduh jauh kacau cari hiburan bos bos untuk ngurusin cabai terus lama-lama jadi cabai-cabean nah, tadi saya sama anak saya udah pulang ikannya betik lele kemarin kan China owo mang oh kemarin kan China kan letiknya ada herang deh iya mau aduh China teh bodas jika <laughs> susu aduh uwo nungahakan nih teh kumaha aduh hayang menang 10 guys ya. pancingnya biasa aja guys ala kadarnya eh ala kadarnya Aduh, panas panas mancing padahal cacing nangis di lobaannya mang kamar sihnya ada ayah nih dia mah kasih. Belajar mancing. Oke, sekian dulu video dari saya. Ayo kita mancing, Bos. Assalamualaikum warahmatullahi